Desde a Executiva Comarcal da Ciga de Compostela queremos darmos, darvos a benvida a este oitavo Congreso Confederal transmitíndovos pois un cordial saúdo de clase desexando que os traballos desta xornada sexan do máis frutuoso para a nosa organización que é tanto como dicir para o consunto da clase traballadora galega. Benvidos e benvidas moi especialmente aos que participades por primeira vez nun Congreso Confederal da FIGA. Outras e outros, pois xa somos máis veteranos nestes, nestes traballos. Pasaron, de feito, moitos anos desde que, no meu caso, participei por primeira vez nun Congreso Confederal do Sindicato. Foi eh, precisamente no primeiro congreso da FIGA alá polo ano 94. Xa choveu, polo tanto, dende aquela. Durante todos estes anos, compañeiras e compañeiros, fomos construindo pouco a pouco, pedra a pedra, paso a paso, esta organización. Con vitorias e con algunha derrota, con acertos e seguro que tamén con algún erro, con alegrías e e tamén de seguro que con algún pesar. Pero chegados aquí, hoxendía, podemos parabenizarnos todos e todas de que temos unha ferramenta sen a cal é xa imposible comprender a Galiza de hoxe. Como ben afirmaba o compañeiro Suso Seixo, a ciga trascéndenos a nós mesmos. A ciga é xa patrimonio de toda a clase obreira galega. O povo galego, compañeiras, construiu ao longo da súa historia diversas organizacións para a súa emancipación nacional e social. As Irmandades da Fala, o Partido Galeguista, a Guerrilla Antifranquista, a UPC de Moncho Reboiras, tamén, por suposto, a Confederación Intersindical Galega. Nos, hoxe aquí, representamos os afiliados e afiliadas da nosa central sindical, pero penso que representamos moito máis que iso. Representamos toda unha bagaxe, toda unha historia, toda unha tradición de loita deste povo pola liberación nacional e pola liberación de clase. Sexamos, pois, compañeiras e compañeiros dignos de tal responsabilidade. O compañeiro Ramiro Ubiña, o que algúns consideramos mestre en todo isto da loita obreira, dicíame un día, Pepiño, a nós, se non nos queren que sea por duros, pero que nunca sea por blandos. Mais alá de brandos ou de duros, o certo, compañeiras e compañeiros, é que a honestidade, a firmeza nos principios e nos objetivos estratégicos, a militancia, abnegada, o debate sinceiro, cando nos reunimos, como no día de hoxe, para marcar o rumbo, ten que ser a seña de identidade de calqueira militante e de calqueira estrutura da CIGA. Compañeiras, compañeiros, polo tanto, que o que acordemos neste oitavo Congreso hoxe contribúa, como así vai ser, estou convencido, para que coa figa, na rúa, a loita continue. Forza e a seguir avanzando.